Guten Abend, mein Name ist Katrin Frühensfeld. Ich bin die neue Kulturattaché an der deutschen Botschaft in Skopje. Моето име е Катрин Фринсфелд. Јас сум германското аташе за култура во германската амбасада во Скопје. Се радувам што вечера можам да бидам овдека во Штип да готвам 13-тото издание на германскиот филмски фестивал. Фестивалот го отворивме, започнавме во Скопје. Публиката беше одушевена од филмовите и јас се надевам дека истото тоа ќе се случи овдека во Штип. Имаме избор на разни филмови за возрастни, за деца, за младинци. Скоро сите филмови добиле награди или се номинирани за награди Preise gewonnen haben oder dafür nominiert waren.